Moien, dësen Tutorial soll Iech weisen wéi Dir mat der Shobi App schaffe kënnt. OneNote, deen immens praktesch ass, deen der vläit och scho benotzt, ass gutt fir grouss Projeten, wou Dir immens vill Material musst beienee sammelen. Op der aner Hand ass Shobi dann och eréischt méi praktesch fir kleng Aarbechten, eenzel Aarbechtsbléi oder méi kleng Projeten. Ech weisen Äech dann och elo wéi der Ären eegenen Account kënnt opstellen. Um iPad kënnt der op d'Showbie App klicken an do Sign up for free huelen. Hei muss der drun denken dir sidd Schüler, oppassen do soss fonctionnéiert et net. Dir zwou Méiglechkeete elo, dir kënnt mat engem Username Äech umellen, dee muss der da verhalen an e Passwuert opstellen. Perséinlech fannen ech mat Google sech umellen vill méi einfach. Maacht Äerch een Gmail Account wann der nach keen hutt, mellt Äerch domatter un, dat funktionéiert vill méi einfach Programm. Lo kënnt eng ganz wichteg Etapp, lo geet et drëms eng Klass bäizetrieden. Do kritt Dir ee Code vun Ärem Enseignant, entweder per Mail oder un d'Tafel geschriwwen. De Code hei am Bildschierm ass natierlech just e Beispill. Wann dir dat bis gemaach hutt, sidd der dann an ärem Cours. Dee gesäit dann esou aus. Dir kënnt är Donnéeë kucken, bei Edit oder op engem Numm klicken. Kuckt wann Schrift, dass ären Numm do richteg steet, soss erkennt de Proff Äerch net. Hei gesitt der aner Klassen iwwer der dra sidd. Dir kënnt natierlech och aner Klasse bäitrieden, andeems der erëm e Code antippt. An Hand vun zwee klenge Beispiller weisen ech iech elo wéi dir an der App kënnt schaffen. Dir gesitt, dir hutt elo zwou Aufgaben ze maachen. Déi éischt ass fir e Méinden, déi zweet ass fir e Mëttwoch. Den Enseignant kann do festleeën bis wéi vill Auer a wéi engem Dag se muss gemaach ginn. An der éischter Aufgab hätt den Enseignant gären, dass mer eis onregelrecht Verbe léieren. Do kann een op d'Lëscht klicken an déi kucken. An der Mëtt uewe lénks ass si blo Feiler. Domadder kann een d'Blat réckelen. Et kann een dann och mat engem Highlighter Saache faarweg maachen, wann ee wëll. Dat bleift dann an dem Bild dran. Wann een dat awer net méi wëll, kann een natierlech mam Gummi och alles erëm ausmaachen. Am zweeten Deel vun eiser Aufgab hätt d'Enseignant gär, dass mer Verbe schreiwen. Hei kënne mer erëm d'Blat opmaachen, méi grouss maachen, dat ass och nämlech méi hëllefräich fir d'Schreiwen. Mir kënne mat eisem Pencil op d'Blat schreiwen oder mir kënnen andeems mer op den T drécken eng Textbox maachen. Do kënne mer dann och dran dann tippen. Zoumaachen an op déi richteg Plaz réckelen ass och meeschtens méi propper. Lo geet drëms dat Ganzt nach ofzeginn. Dat maache mer nees mer uewe lénks op Done drécken. Wann dat bis gemaach ass komme mer eis op eis Startsäit zréck. Déi kleng Bläistëfter riets weisen dass mer eppes geschriwwen hunn an déi kleng Klamer heescht dass mer eppes ofginn hunn. Dir kritt och ëmmer eng kleng Noriicht wann de Prof iech eppes Neies geschéckt huet. Lo kucke mer déi zweet Aufgab. Hei hätt den Enseignant gären dass mer een Youtube Video kucken. Wa mer op de Link klicken spréngt de Youtube direkt op an de Video geet lass. Wa mer da fäerdeg sinn kënne mer zréck an de Showbie. Huet een zum Beispill eppes net verstan mat der Angab kann een dem Enseignant direkt schreiwen. Dat mécht een an der klenger Këscht uewen an dréit een op Post. Hei froe mer ob mer dat Ganzt däerfen am Word schreiwen. muss een dem Enseignant e bëssen Zäit ginn, da kënnt och eng Äntwert direkt an mir däerfen dat. Lo weisen ech Iech séier nach wéi een eppes aus engem anere Programm an de Schuebi kann drasetzen. Hei huele mer zum Beispill de Word wou mer eise Resumé lo tippen. Wa mer fäerdeg sinn. Klicke mer uewe riets op Share. Do kënne mer der ganzer Saach dann eng Iwwerschrëft ginn, wéi mir et giffe späicheren. Ganz wichteg, mir schécken eng Copy, Send Copy. An do bedenke mer drun, dass mer eng aner App benotzen. An do kënne mer de Showbie rauswielen. Hei siche mer de Cours eraus, wou mer et hisetzen. Hei setze mer dann nach eng anstänneg Iwwerschrëft derbäi, fir dass den Enseignant weess, wat et ass a vu weem. An da setze mer d'Feil dran. Da gi mer séier zréck an de Showbie a kucken, ob et geklappt huet. Mir maache Refresh. A voilà, do ass eisen Text. Elo kann Ären Enseignant och nach Ären Text liese goen. Nach eng lescht immens praktesch Saach zum Schluss, Dir kënnt de Voice Notes benotzen. Do kënnt Dir Är Stëmm ophuelen, nolauschteren ob et gutt ass an dann dem Enseignant esou schécken. Déi App kann natierlech villes méi, dat ass awer dann un Iech ze testen a rauszefannen. Ech soen Iech mol vill Spaass a Merci fir d'Nolauschteren.